Minä olen Markus Iitiä ja olen Lappeenrantalainen liikunnanopettaja ja myös istun tuossa kaupunginvaltuustossa. Olen Jukan tuntenut jo useamman vuoden ja, ja tota, tiedän hänen arvonsa, tiedän mihin hän on kykenevä ja, ja tota, Jukka on ollut minun edustajani eduskunnassa viimeiset neljä vuotta ja todellakin toivon, että jatkaa seuraavat neljä vuotta ja kenties jopa sen jälkeen. Minä äänestän Jukkaa, äänestä sinäkin.